今天我们来谈第一百一十个技巧，在活动中成为游戏的这个技巧说：慈祥的你，游戏让整个生命成为只是一个游戏。宇宙是一个空的壳，在那里面，我们的头脑无限的嬉戏，我们的头脑继续无限的游戏。 整个事情就像在一个空的房间里的一个梦。在静心的时候，一个人必须游戏般的看着头脑，就像小孩子出自洋溢的能量在玩耍和蹦蹦跳跳，就这样而已。思想在跳跃，在游戏，就只是一个游戏，不要对他们严肃。 即使有不好的思想存在，也不要觉得有罪恶感。或者，如果有一个很棒的思想，一个非常好的思想，我们想要服务人类，同时要对遍整个世界，我们想要将天堂带在地球上，也不要透过它来标榜自我，不要觉得我们已经变得很伟大。 这只是一个游戏的头脑，有时候它会往下沉，有时候它会上升，它就只是洋溢的能量，采取很多的不同形式。头脑只不过是一个洋溢的泉源，其他没有。成为游戏的希瓦说：“慈祥的你，游戏，一个游戏者的态度意味着他在享受那个活动。” 它本身是好的，没有利益的动机摄入，它不是算计的。只要看一个生意人，不论他在做什么，他都是利益计算，计算看看他能够得到什么。一个客人来，那个客人并不是一个人，他只是一个工具，我们能够从他身上得到什么利益？ 他能够如何被剥削？在内在深处，他在盘算着要说什么，要做什么，每一件事都经过盘算，只是为了要操控，要剥削。他并没有顾虑到这个人，并没有顾虑到那个交交易，他并没有顾虑到任何事，他只顾虑到未来那个利益。 注意看东方，在乡村里，到目前还是这样。一个生意人，并非只是想要赚取利益的人，而客人也并非只是要来买东西的。他们很享受它。曾经有个老祖父，他是一个布商，他和他的家人都觉得很不能了解，因为他非常享受他。 他可以跟客户玩好几个小时。如果每某一样东西值十块，他一定会叫价五十块。他知道这是荒谬的。他的客人也知道，他们知道他一定只值大约十块，然后他们会从两块开始，然后接下来就是一个漫长的讨价还价，持续好几个小时。 他的家人都非常的生气，到底是怎么了？为什么不直接说出那个价格就好了？但是他有他自己的客人，当他们来，他们一定会问那个人在哪里，因为跟他做生意是一个游戏，我们不是损失一两个卢比，或者他是更多或更少，那不是要点。他们都很享受他。 那个活动本身是值得追求的。有两个人透过他在沟通，有两个人在玩那个游戏，而双方都知道它只是一个游戏。在现在的西方，他们都有固定的价格，因为人们更算计、更利益导向，他们无法想象在那里浪费时间。为什么要浪费时间？ 那个事情可以在几分钟之内就解决，不需要浪费时间。我们可以将精准的价格写下来。为什么要在那里讨价还价好几个小时？但是这样的话，那个游戏就丧失了，整个事情就变成的，就变成是一个例行公事。听说有一个心理分析师，他非常忙碌，有很多病人。 因此很难跟每一个人做个别联系，所以他会针对某一个病人，将他所要讲的话录下来，然后用录影机来对那个病人说话。有一次，轮到一个非常富有的人的时间，那个心理分析师进入了一家旅馆，突然间他看到那个病人坐在那里，所以他就问：“你在这里干什么？” 那是你跟我一起的时间。那个病人说：“我非常忙碌，所以我将我要说的话放进我的录音机里。两个录音机正在互相对话。你要对我说的话，我的录音机都录下来了；而任何我要对你说的话，你的录音机也都从我的录音机录下来。这样可以节省时间。” 我们两个人都可以自由。如果我们太过于算计，那么人就消失了，然后就变得越来越机械化。有很多人对于他们的头脑是无意识的，任何发生在他们头脑里面的事，他们都不知道。他们在它里面漂泊，不知道头脑要将他们引导到哪里。 如果我们能够觉知到头脑的任何轨道，我们一定会感到很困惑，到底怎么一回事？头脑透过连接在移动，一只狗在街上吠，那个吠叫声来到我们的头脑。现在我们开始了，透过这个狗的吠叫声，我们也许会移到世界的尽头，我们也许会想起某一个朋友。 他的一只狗，然后那只狗被抛下，而那个朋友进到头脑里，他有一个很美的太太，那个太太真的很美。现在我们开在移动，我们可以去到这个世界的最尽头，我们将永远不会记得有一只狗在我们身上耍了一个诡计，它只是吠叫。 然后把我们带到那个轨道，我们就开始移动。科学家的说法会让我们觉得很尴尬。他们说这个轨道已经固定在我们的头脑里。如果同样的那只狗在同样的情况下再度吠叫，我们将会再度遵循那个轨道。朋友，狗，太太，那个漂亮的太太。 我们将会再度进入同样的路线。如果我们的生命是游戏，那么在内在也可以用头脑来玩，就好像在电视荧幕上看影片，我们并没有完全摄入，我们只是一个观看者，一个旁观者看，同时在享受它。不要说好。 也不要说坏，不要谴责，不要赏识，因为那些是严肃的事。如果一个裸体的女人来到我们的荧幕，不要说这是不好的，有一个魔鬼在对你耍诡计。没有一个魔鬼在那里对你耍诡计，看着她，就好像她在一个荧幕上，一个影片的荧幕，以游戏的态度。 来面对他，告诉那个熟女说：“等一等，不要试图将他推出去，因为我们越是将他推出去，他越会进来。熟女是很难应付的，不要跟随他。如果我们跟随，那么我们将陷入麻烦。不要跟随，也不要抗争，这就是规则。只要看和成为游戏。” 只要跟他说 “hello” 或“早安”，只要看，完全不要受打扰，让那个熟女等待，她将会自己走掉，就像她自己来的，她会自己行动。她跟我们没有连结，她只是记忆中的某种东西，在某一个情况下，她来到那里，只是一个影像。 以游戏的态度来面对它。如果我们能够利用我们的头脑来游戏，它将会很快消失。因为唯有当我们是严肃的，头脑才会在那里。严肃就是那个连结，那个桥梁。慈祥的你，游戏，宇宙是一个空的壳，在那里面，我们的头脑无限的嬉戏。 今天就讲到这边。